Je, m'appelle Julien Defay et je travaille euh, dans une association qui s'appelle la 27e Région, euh, basée à Paris. Et euh, on se présente comme un laboratoire de, politique publique, c'est-à-dire qu'on fait, on essaye de transformer la manière dont on fait les politiques publiques et dont on met en œuvre les services publics. Et pour ça, on convoque des compétences de design et des sciences humaines, et puis d'autres compétences aussi, comme des fois l'architecture ou l'art ou l'éducation populaire. Et euh, on pense qu'il faut euh, euh, rompre avec les pratiques traditionnelles de l'administration et passer beaucoup plus de temps sur le terrain pour comprendre les usages et travailler avec les, bénéficiaires finaux des services publics. et qu'on doit les embarquer, embarquer tout ce monde-là dans des tests et des expérimentations euh, déployer le plus rapidement possible afin de, se donner toutes les chances euh, de, développer des, services publics et, euh, le mieux possible.